terlupa diri dia katanya nak pergi ke akhirat itulah jeluh orang di dunia sehingga dia tak nampak di akhirat apatah lagi orang-orang kafir orang yang banyak buat dosa orang munafik orang jahat orang karuk dunia lah tepat bagi mereka tapi akhirat tidak ada nasib ataupun tidak ada habuai yang Allah Ta'ala akan bui kepada mereka dengan sebab apa? dia ambil belakang di dunia sebahagia daripada Allah Ta'ala Nabi Raya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini bagi orang yang biasa hidup buat biasa-biasa hidup buat dosa besar iaitunya orang biasa minum arak Nabi katanya siapa yang minum arak di dunia maka Allah Ta'ala haram dia minum di akhirat ha. siapa yang banyak kalau-kalau dia buat biasa hidup buat dah di dunia gotu goni gotu goni jika dengan tidak ada rahmat uh, dari Allah Ta'ala kepada mereka maka akhirat sikit lagi rugilah hidup dia anilah ha, kita jangan rugi di akhirat wahuwa fil akhirati minal khasirin nah dia akhirat sikit lagi termasuk di dalam golongan orang-orang yang rugi terutamanya orang yang duduk sawang ha selain daripada Islam di dunia ni unai-unai tu hai dia buat tak pakai dia buat lekeh main lepas tu cara hidup dia pun dia apa nak hidup pasal tak kena Allah sebab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ayat 90 sampai 94 suratul qasas kita sambung daripada ayat dibaca dah kemarin iaitu nya ayat 90 Allah Ta'ala firman dan apa jua mata benda dan lain-lainnya yang diberikan kepada kamu maka adalah ia merupakan kesenangan hidup dan perhiasannya maknanya semua yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dan sama ada waktu harta benda benda-benda yang kita boleh tepuh boleh tengok, boleh jamuh dan kesenangan kuam suk yang ada di dalam kehidupan kita yang merupakan kesenangan hati ke dan semua tiap-tiap perkara sama ada hak boleh tengok tak boleh tengok di dunia ni dalam pada itu apa jua yang ada di sisi Allah yang disediakan untuk orang-orang yang beriman dan taat iaitu nya syurga banding di antara dunia dengan akhirat yang Allah akan bagi kepada kita semua ni adalah ia lebih baik dan lebih kekal. Itulah kita kena yakin katanya Allah beri kepada hamba-hambanya yang taat yang berime lebih mulia, lebih tinggi, lebih segala-gala. Bila tu? Iaitunya di akhirat di dalam syurga. Bahkan di dunia ni hanya sikit ya. 1% kalau kita kecil mudah-mudah. 1 dalam seratus Bapak apa kau duduk pecah pala baloh kau duduk tekan dalam benda haksa tu padahal 99 lagi duduk di akhirat ha, itulah banyaknya ulama-ulama duduk tulis duduk rayak hubungnya dengan dunia yang hino yang sementara yang serba kurang tapi dengan sebab setengah-setengah orang -setengah dia lumlong dengan eh, dengan dengan apa dengan dunia terlupa diri dia katanya nak pergi ke akhirat itulah jeluh orang di dunia sehingga dia tak nampak di akhirat apatah lagi orang-orang kafir orang yang banyak buat dosa orang munafik orang jahat orang karuk dunia dah tepat bagi mereka tapi akhirat tidak ada nasib ataupun tidak ada habuwe yang Allah Taala akan bui kepada mereka dengan sebab apa? Dia ambil belaka dah di dunia. Sebahagia daripada Allah Taala Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Ini ha, bagi orang yang biasa hidup buat biasa-biasa hidup buat dosa besar iaitu orang biasa minum arak. Nabi katanya siapa yang minum arak di dunia maka Allah Taala haram dia minum di akhirat ha. siapa yang banyak perkara-perkara dia buat biasa duk buat dah di dunia go to go ni go to go ni jika dengan tidak ada rahmat uh, dari Allah Ta'ala kepada mereka maka akhirat sikit lagi rugilah hidup dia anilah ha, kita jangan rugi di akhirat wahuwa fil akhirati minal khasirin nah dia akhirat sikit lagi termasuk di dalam golongan orang-orang yang rugi terutamanya orang yang duduk sawang ha selain daripada Islam di dunia ni unai-unai tu hai dia wak tak pakai dia wak lekeh main lepas tu cara hidup dia pun dia apa nak hidup pasal tak kena Allah sebab itulah Allah Taala bertanya afala taqilun maka mengapa kamu tidak mahu memahaminya nak apa kamu duk uh, utamakan benda-benda ke dunia eh dalam tafsir Ibn Kathir ia katanya ai afala ya'qilu man yuqaddimu ad-dunya 'ala al-akhirah bapakah orang hak duduk ambil dunia ataupun mengutamakan dunia lebih daripada akhirat bapa tak mikir kata Ha begitulah. Bukan arti tafsir si kita bukan arti di sini suruh kita tahu dunia, bukan kita kena guna dunia we pandai we cerdik saya yakin katanya orang mengaku katanya dia cerdik belaka ngaji tak ngaji hak tu suku tapi tiap-tiap orang dia tak si we orang yam dia hino dia katanya dia bodoh tak si bermaknanya setiap orang dia mengaku katanya diri dia cerdik cuma pandai kedok guna cerdik di atas muka dunia Siapa yang pandai guna cerdik dia, maka insyaAllah moleklah dia di dunia dan akhirat. Tapi kalau sekiranya guna cerdik tak pandai, cerdik yang saya maksud di sini, artinya cerdik dengan Islam. Bukan arti cerdik supaya dengan orang, pasal pandai duduk nipu orang, cerdik belakang tu. Dan ngaji ngaji tinggi belakang, atau pengambil kuamru, yang dia duduk ngaji, dia guna kau tak kena, tu cerdik tak pakai tu. Tapi maksud yang saya nak sini, Cerdik iaitunya dia tahu matlamat tujuan hidup di dunia sampai ke akhirat. Tu insya-Allah orang guna akal fikir dia cara hidup dia betul tu. Mari pula ayat yang ke-91. Afaman wa'adnahu wa'dan hasana fahuwa laqi. Jika sudah diketahui yang demikian, maka adakah orang yang kami janjikan kepadanya janji yang baik iaitu nya balasan syurga? lalu ia mendapatnya alhamdulillah terutamanya orang-orang mukmin nah orang-orang yang beriman orang yang amal soleh orang yang dipilih yang diberi hidayah oleh Allah taala duduk di dalam ayat ni tapi Allah taala buat banding dalam ayat tu lah ni kamam matta'nahu mata'al hayatid dunya tu hai tanya sama seperti orang yang kami kurniakan menikmati kesenangan hidup di dunia. Sama tak? Memang tak sama. Orang yang Allah beri kehidupan seni di dunia iaitu orang-orang kafir. Walaupun orang kafir bukan seni belaka, ada hak susah, ada hak baik, ada hak seni ada apa. Tapi banding katanya kesenangan mereka dia guna habis dah. Sub samran masa duduk atas, atas muka dunia ni dia ya guna habis dah bagi dia sebab tu Nabi nabinya pesan juga kepada orang ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir dunia ni gok bagi orang mukmin syurga bagi orang kafir sebab tu orang kafir dia guna sik hak dia siap-siap dah dunia ni adalah syurga dia dah tapi dia tak boleh kecak sikit lagi syurga hak sebenar di akhirat itulah kita berasa nyanyo kepada orang kafir dia tak reti hak ni ni sebab yang pertamanya sebab dia dia tak setimo hidayah peluang boleh ngaji boleh dengar boleh gapo saya berasa tuan-tuan lah ni orang kafir tak boleh nak pergi dakwah dah katanya tak ada ajaran Islam Sapa kepada dia dalam dalam rabob internet ni masya-Allah banyak lepas tu orang-orang ada royak sendiri mulut ke mulut royak royak royak royak royak tapi biasa nyanyi dah kepada orang-orang kafe yang Allah Taala tak buka hidayah kepada puak-puak dia bukan arti kita dok ngajar dok kata kepada orang kafe tapi biasa nyanyi dengan sebabnya Allah sendiri dok royak ha mereka dalam Quran Pak Quran ni bukan arti kita untuk orang Islam saja bahkan untuk semua manusia untuk semua manusia setiap agama Quran belaka tapi dengan sebab orang kafir dia tak seterima Quran dia jijak Qurannya bakar Quran dia benci kepada Quran ha tu jalan belaka tu sikit lagi laknat yang paling besar sekali terhadap orang-orang yang menetap ajaran Allah benci kepada Quran dan sebagainya Lepas tu Tuhan tanya di dalam ayat ni, sama ke tak? Orang yang Allah Taala beri nikmat dengan orang yang Allah beri hanya dunia lah, hanya dunia bagi mereka. Tak ada kesan apa dalam hidup mereka. Ha tu gitulah. Summa huwa yaumal qiyamati minal muhdari termasuk apa? Dalam golongan yang dibawa untuk menerima azab ni aku. Sama ke tak? Memang tak sama. Dengan orang yang Allah Taala akan beri syurga di akhirat sikit lagi banding di antara dua kumpulan tu sebab itulah mari ayat yang ke-92 Allah Taala sebut tiga kali wa yauma yunadihim pada hari yang Allah panggil mereka itu tiga kali sebut dalam ayat 92 sekali 95 sekali pak sekali ini dalam suratul Qasas. Wa yawma yunadihim. Dan pada hari kiamat itu Allah menyeru mereka lalu bertanya. Tanya ni bukan Allah tak tahu dah. Tanya untuk yin yan dan nok. Jawab pair daripada mereka sendiri. Tu pun orang-orang kafir duk kecek bohong lagi. Ada lagi lain-lain puak-puak dia ke kok tu ke kok ni ke kok tu ke kok ni cuba kita tengok dah pada oh, eh, apa ni dan pada hari kiamat itu Allah menyeru mereka lalu bertanya mana dia sekutu-sekutuku ha ni cer tu Allah yang nak jawab pe padahal dia tahu dah mana benda-benda syirik hok mu duk buat di dunia dulu mung caya juga kepada aku tapi dalam masa yang sama mung duk gi percaya kepada benda tu mung duk sembah tu duk ambil benda tu wakga tu wakga gani dan sebagainya yang kamu anggap mereka menjadi Tuhan dan dapat memberikan pertolongan, aduk mana wey ha gitu Tuhan tanya mereka yang berhak menerima hukuman azab ni aku berkata Masya Allah ni kata-kata wati caw narok pakak jawab Allah. Buka siap-siap dah dah. Eh. Peristiwa nak berlaku di akhirat sikit lagi, petung habis dah di dalam Quran. Lagu mana Pok-pok kafir kata? Rabbana. Rabbana makna apa? Eh? Wahai Tuhan kami. Rabbana ni, kalau orang ngaji nahu, nahu kaedah bahasa Arab, ia kena ada ya depan. Ya tu, ia panggil adat panggil adat nida iaitu nya panggil ya makna maknanya wahai lepas pada ya tu kelimuh hok jadi isim hok jadi kamnam kena bagi halia atas rabbana tak boleh baca rabbu ya rabbuna tak boleh ya rabbina tak boleh kena baca ya rabbana ha tu tapi Allah Taala tak ada royak di dalam ayat ni boboh ya. Sebab apa? Cuba kita tengok ada. Sudah pun maklum, sudah pun tahu dah katanya. Orang kafir apabila dia panggil kepada Allah Ta'ala sikit lagi di akhirat, dia panggil Rabbana. Rabbana akhrijna na'mal saliha. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Yalah tu. Bukan arti Rabbana semua di dalam Quran tu. Doa belakang. Rabbana di sini banyak yang Allah Taala raya kata-kata orang kafir sama ada belong masuk neraka ataupun tekah duduk dalam neraka dah. Dia kata kan Rabbana haula'il ladzina aghwayna aghwaynahum kama ghawayna. Tengok ni, tiga kali sebut ghawa ghawa ghawa. Tengok. Orang-orang jadi ahli neraka yang katakan wahai Tuhan kami inilah mereka yang kami menyebabkan kesesatan. Ha tu. Mula helal tu. Helal-helal ni bahasa Melayu hak kita dok kecek pasal mudah-mudah. Ya orang ada duduk dalam pawak cuk cen, pawak-pawak susah, ya mula nak helal kata kok orang. Ya kata lagu mana tu he? Benda itulah menyebabkan kami sesat. Lagu mana? Tokong tu dia tak mengaku katanya diri dia sembah. Dia tak mengaku katanya dia tu sesat. Tapi dia pergi helai kepada benda lain. Ha, sebab tu, sebab dia tu, boleh kawal jadi lagu ni. Ha, tu. Lagi, kami menyebabkan mereka sesat dengan pilihan mereka sendiri. Sebagaimana kami telah sesat dengan pilihan kami sendiri. Maknanya pakak duk pergi mengaku di akhirat sikit lagi. Siapa semua gapo dia kata kepada benda tu dan dia sendiri lepas pada tu mengaku diri dia katanya dia sesak, dia dia punuh, dia rosak tak kena agama Allah. Dengan ini kami mengakui kepadamu bah bahawa kami berlepas diri dari kekufuran mereka. Tengok. Siapa di akhirat sikit lagi Supo dengan baloh di antara orang dan benda hak dia semua. Itulah yang Nabi Ibrahim sebut kepada kaum dia yang akan ada sikit lagi dalam suratul Ankabut. Tuhai rakyat katanya, orang-orang kafir sikit lagi akan baloh besar dengan benda hak dia syirik. Sama ada benda hak dia semua tu, hak hidup ataupun benda tokoh. Banyak mana manusia semua benda toko ben, gambar dia semua orang dia semua batu dia semua semua belaka Masya Allah ha, ni, sikit lagi dia akan beci kepada benda tu pula akan ngadu royak fong kepada Allah Ta'ala wahai Tuhan benda ni lah orang ni lah menyebabkan kami sesak kami sesak pun dengan sebab apa? sebab dia ni lah duduk paksa duduk deng tarik kami siapa ke kami tak kena ajari Allah kami jadi sesak, kena masuk dalam api ni aku ha ni cuba kita gambar katanya orang-orang kafir pakak kecek kecek kecek kecek Masya Allah tu hai banding perkata eh orang kafir di dalam suratul anbiya hatta ja'alnahum hasidan khamidin dia mitok wing war dengan Allah Ta'ala royak kesalahan dia dan mitok selamat daripada api neraka. Kecik kamtullah. Mitok, mitok, mitok, mitok. Siapa kau jadi? Supo dengan daun kayu yang hacu lama. Nak ayat katanya lama tu. Soro pok-pok dia pun jadi kabi, kabi, kabi, kabi. Dulu soro duduk derah. Duduk mitok dengan Allah Ta'ala. Mitok juga, mitok. Siapa kau habis soro? Ya Allah, buat aku tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Ni nak ayat katanya, nak tubik daripada api ni aku, mitok juga sia malah sia malah. Nak mitok wilut pun daripada api ni aku. Cuba kita gambar atas muka dunia ni kalau lah orang nak hukum orang. Tu manusia hukum manusia. Mung kena perahan ciwit, mung kena gok siapa? Talak cip. Masya-Allah. Diri belum ramah ha, berasa. Kadang-kadang orang tu biasa ya kata ataupun hukum kita sesekara dengan sebab kita salah oh teriak habis cakap apatah lagi di akhirat sikit lagi Allah yang akan menghukumkan manusia saya baca perhabis nah? ayat yang ke 63 ni bukanlah kami yang mereka puja dan taati tengok orang okay, kafir pakat duk duk pergi kecik bohong lagi depan Allah Ta'ala bukan kong tu kami ta'ak kami puja la ilaha illallah nah, apatah lagi orang semua manusia manusia semua manusia jangan jadilah manusia semua manusia walaupun semua kepada gambar dia pun jangan ini ha, ada lagi setengah-setengah manusia atas muka dunia semua sama-sama manusia terutamanya orang-orang kafir lah ni wal'iyazubillah bahkan mereka hanya memuja dan mentaati hawa nafsu mereka sendiri itulah hak pucah besarnya duduk sini nafsu akal fikiran yang rusak yang buruk yang tak kena hakikat dan jalan yang sebenar sebab tu Alhamdulillah dah kita kena syukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah buka hidayah kepada kita ni dapat kita kena Islam duduk di atas jalan yang betul akidah yang benar lepas tu kena beramal rajin lah kena rajin pakat rajin berlaku beramal kena sungguh lepas tu kena prak semula akidah akidah tak betul tak kena buai buai buai buai buai buai buai yang ini ada walaupun sikit hak tak tak betul dalam hidup kita itulah berhajat kita kepada dan belajar betul lepas tu duduk di dalam amalan dan golongi orang-orang soleh. Sekadar inilah. Nah, insyaAllah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.